百秋武道具店の動画今日は鳩サブレの食べ方を練習します鳩サブレ7段の私は袋から出す前にこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやって割っておくとあら不思議手が汚れないんですさあみんな一緒にこんにちは百秋ブログでのがですやってますか今日はうちを強くする方法についてお話しします もう、刺し面は卒業だこんな悩みありませんか普段稽古をやっていて、先生から、うちが軽いとか、刺し面だとか、撫でるような面だわとか、さえがないとかって言われたことありませんか多分、多分よ、強く打とうとすると遅くなるので、刺し面の方が早いと思ってやってると思うんだけど、実はね、その先があるんです。講談社の先生がやってる面打ちっていうのは、小さくて早くて、しかも打ちも強い。 そういう打ち方を今日はお教えします。今日このビデオを見るだけで小さくて速くて強くて差がある打ちを打つ方法それと切り手っていうことが分かるようになります小さくてもパクッという強い打ちどうやったら手に入るんだろうね今日の動画は生意気ってすいません完全に自分向けに話してます僕もこういう素振りができるように頑張りますので一緒にやりましょう 正直今日の話はめちゃくちゃ高度な話です。講談社の先生がやろうとしてること。それでもできるだけわかりやすく説明するので聞いてください。まずはこちらのビデオを見てください。このビデオは剣道時代さんに無理を言って許可いただいた上で お借りしました。剣道時代さんは海外で剣道をしている人向けにですね、剣道時代インターナショナルという YouTube チャンネルを作って、そこで情報発信されています。ありがとうございます。千葉正史、阪神八段先生の素振りの動画です。 いかがでした何のことか分かりましたなんでこの手の動きが大事なのかコツは左手の切り手と、まあ、ついでにまあ右手の押し手っていうのがあるんですけどこの一瞬の手の使い方にあったんですみんな不思議に思ったことはないですか例えば正面素振りをするときに右手は肩のライン左手は溝落ちでここで止めろっていうよねでも目打ちって 顎まで切れっていうじゃない。相手の顎まで切れ。そんなことって無理でしょって思ったことないですか顎まで切ったら今度手元下がりますよね。そこで出てくるのがこの打った瞬間の左手の切り手って話なんです。正面素振りで例えば考えるとね、僕も含めてほとんどの人の正面素振りっていうのは、ピタってこう右手でね、ここで止めるような、右手でブレーキをかけるようなしない操作なんです。これがまあ普通ですよ。 多分僕もそうなってると思う。でも、8段の先生方の素振りっていうのは全然違うんです。右手でブレーキをかけないです。ここで、市内が本当だったら止まるだろうなっていう場所の向こう側に行くんですよ、一瞬。向こう側に行っちゃうんです。ここまでなら打てるけど、その先に市内が行くんですよ。これは、手首を使って、左手の切り手を使って向こう側まで行くんです。切り手とは何か切り手っていうのは打った瞬間 打った瞬間よ打った瞬間だけ左手がここがへの字に曲がるんですへの字に曲がる分かりやすく言うとテレビのリモコンとかスマホを持った手の形これできるよねこの手の形になってるんですこれはできるでしょでもねなかなかね普通はねこうなできないんですよこうできないしないを持つとどういうことかっていうと右手でブレーキをかける人っていうのはここがまっすぐなままなんですよねまっすぐなまままっすぐなままでしょここがそして左手を意識してない人っていうのは今度はねすっぽ抜けちゃうんですよ こうなっちゃう抜けちゃうこれのどちらかですこうなってるかこうなってるかどちらか打った瞬間への字になるこれが最初に見ていただいたビデオでやってる切り手っていうことなんですここへの字になる一瞬一瞬ねスパンこれがへの字になるこれが切り手だから八段の先生の素振りって右手は肩の高さね肩の高さで左手は水落ちなんだけど面は 一瞬瞬間的に顎まで切ってるんですよピシッて切ってるだから市内がこう打った後戻るんだよね一瞬ね戻るようなところこれみんな嘘だと思うでしょ論より証拠もう一回ここで最初の千葉先生の素振りの動画を見てください多分最初に見た時とは違って見られるはずです自分の目で確かめてください今見れば瞬間的に市内が顎まで下がってるのがわかるから 特にいつも刺し面刺し面って言われてる人、たったこの一つの気づきで、剣道が変わると思います。こんなことで普通気がつかないんですよ。真面目に稽古してても気がつかない。でも、これ気がついた人は、まずそこをね、意識することができるんです。そこが大きいんです。以上が今日は切り手の話でしたね。うちを強くする方法のビデオになります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ